السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفال معرة نعمان يعانون من نقص الدواء والتدفئة ونقص الكهرباء ونقص حاد في المعيشة آه كيفك يا خالد؟ شو شو من ايش عم بتعانوا يا خالد؟ عن الدواء شو شو كمان لازمكم؟ كهرباء ليش شو شو هلا عم بصير معكم اذا مثلا حدا اعطاكم مصاري ونزلت امك على السوق بدها تجيب دواء شو بتلاقي لا لا ما بتلاقي لا ليش ما في اه لا حول ولا قوة إلا بالله انظر يا عالم نرجو من الشر... من شرفاء العالم أن ينظروا إلى أصحاب العاهات المستديمة كيفك يا جواد؟ شو شو عم بصير معكم؟ فرجيا ظهرك للعالم فرجيا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انظر أيها الناس انظروا يا عالم يا خلق يا شريفين يا أصحاب النخوة بشار يحرم أصحاب العاهات من كل ما يلزمهم يحارب الحجر والبشر شو يا خالد بتوجه كلمة للعالم لهيئة الإغاثي لحكام الخليج ودواء وأكل نداء لمين بتوجه نداء لهيئة الإغاثي ايه ولحكام الخليج الشرفاء ايه توجيه نداء استغاثي من الطفل خالد والطفل جواد إلى كل حر شريف أن ينظر إلى هذه الأطفال في ظل الأوضاع الصعبة على السوريين عامة وأصحاب العاهات خاصة يا عالم يا خلق يا شريفين يا كل من ينادي للحرية أن ينظر إلى أوضاع الصعبة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مين بقدم لكم حق دواء مين بقدم لكم ابوك بيشتغل ابوك وينه ابوك وينه ابوك ابوي ميت ايه ما تشقد صلوميات شهرين لا حول ولا قوة إلا بالله بعين الله بعين الله الحمد لله على كل حال الله يعطيك العافية يا خالد إن شاء الله بنتمنى لك الشفاء العاجل وإن شاء الله في شرفاء بالعالم راح يلبوا لهالنداء ونحن بنوعدكم ان شاء الله خير الله معكم كل حر شريف راح يوقف معكم انا متاكد و ان شاء الله خير يلا الله يعطيكم العافيه السلام عليكم ورحمه الله الله يعافيك جواد شو بدك تقول له للعالم بشار الخاين ما في عندك كهرباء عنا يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شو كمان بدك تقول له؟ شو بدك تقول لبشار؟ آه، مع العلم لا يستطيعون يأكلون أي شيء إلا الأكل السهل الهضم لصعوبة الهضم في الجهاز الهضمي لا حول ولا قوة إلا بالله آه نوجه آه السادة المشاهدين هذا المقطع بأن آه الملابس أكثر من 12 ساعة تلزق باللحم وعند نزع الجرابات أو الألبسة يقبع اللحم مع اللباس الملبوس لا حول ولا قوة إلا بالله الطفل جواد حالته مثل مثل حالة خالد خالد عمره 16 16 عاما وجواد عمره ايش قد عمرك يا جواد؟ ثمانية قالت له أمه ثمانية ثمان سنين يلا إن شاء الله بس لا آه، العمر إلكم إن شاء الله والله بيعيشكم وإن شاء الله نحن متأمل من الله عز وجل كل خير السلام عليكم الله يعطيكم العافيه ان شاء الله